ақсақалдың айқасқа есімді атыменен жоғарғы мәреге баян батыр шабандоз тастады ағайын әрекетің жасай бер әрекетің жасай бер Бұл мініп жүре бер рахат болып тұр елу мың теңге барып аласыз елу мың теңгені келіп аласыз ағайын осы салымнан кейін он минут о қош айтады келе қой бір елдің еркесі Өлеш алла көкеміздің баласы бақтыбай палуанның ағасы қошай қойбас жалдарыңызға ассалаумағалейкум қазақ елі той құтты болсын ниеттер қабыл мұраттар асыл болсын қожамберді батыр бабамыздың ұрпақтары елордамыз сарыарқаның төрінде елден бата алып ниет қылып той беріп жатыр міне құран оқытып ас беріп ниеттер қабыл болсын осы берді батыр атамыздың ұрпақтары мінекей ұйымдастырып елден бата алып жатыр той құтты болсын ниеттер қабыл болсын қазақ ел аман болсын той көп болсын қазақтың тойы бітпесін аумин аллаху акбар бәрекелді иншалла мен болсынмын қошайжан осындай керемет той баршаңыз құтты болсын төменгі мәреге Түркістан облысы Қарабұлақ елді мекенінен келген Мамыш ағамыздың құлагер есімді тұлпарыменен баруын асқар Оңғарбаев жамандастастары қадірмен тағайын